महाराज श्री किसी ने एक बुजुर्ग से पूछा किस क्षेत्र में अच्छा कैरियर बन सकता है तो उन्होंने उत्तर दिया इंसान बनो इसमें फिलहाल बहुत स्कोप है और कंपटीशन तो बिल्कुल भी नहीं बहुत सुंदर बहुत सुंदर आज आज के युग में हम मनुष्य होते हुए इंसान कैसे बन सकते हैं कृपया मार्गदर्शन दें बहुत सुंदर शब्द का इंसान बनो इसमें कंपटीशन बिल्कुल नहीं स्कोप बहुत बड़ा है आपने सवाल किया है कि मनुष्य होकर के भी हम इंसान कैसे बने देखिए मनुष्य जब मनुष्यता को अपने भीतर प्रतिष्ठापित कर लेता है तो इंसान बन जाता है हमें प्रकृति ने जन्म दिया हम प्रकृति से तो आकृति से मनुष्य बन गए हाथ पांव हमारा डिल डॉल एक मनुष्य जैसा हो गया ये हमें इसको करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ा प्रकृति ने कर दिया तो आकृति से मनुष्य बनना एक घटना है और मनुष्य की प्रकृति पाकर प्रकृति से मनुष्य बनना हमारे जीवन की एक उपलब्धि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो मिट्टी के लौंधे की भांति होता है और उस मिट्टी के लौंधे को मंगल कलश का रूप देना मनुष्य में मनुष्यता की प्रतिष्ठा करना है यह मनुष्य को एक इंसान बनाना है तो इस मंगल कलश का रूप हम इसे प्रदान करें वो स्वरूप वो दृष्टि हमारे भीतर विकसित होनी चाहिए उसके लिए प्रयास और पुरुषार्थ हो तो परिणाम अच्छे आएंगे तो हमारी कोशिश होनी चाहिए लेकिन क्या करें किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियाँ लिखी है सभी कुछ हो रहा है तरक्की के इस ज़माने में सभी कुछ हो रहा है तरक्की के इस ज़माने में मगर कि ये क्या गजब है कि आदमी इंसान नहीं होता ये मनुष्य के लिए एक बहुत चुनौती भरा भरा प्रश्न है जिसका समाधान उसे खुद निकालना है नमोस्तु